Dessa vez não foi aí. Essa música não é Emily, tá? Não vai se chamar Emily. É Cat, Cat, Cat, é, é. Mano. Não foi a Emily que roubou meu coração. Não, não. Não, não foi a Emily que roubou meu coração. sei que eu gosto dela Ela é minha Cinderela Tudo de bom é ela Ela é tão maravilhosa Oi, paixão Quero só dizer que eu amo só você E é todo dia que eu penso no amor tão sincero Teu sorriso tão sincero Esse teu jeito tão sincero Ficar com você distante aí Chega perto de mim Vou te abraçar, vou te proteger E no fim de tarde noite, tomando um café Vendo filme ou sério o que você quiser E quando você adormecer No meu colo pra você Você vai reclamar porque deixei você dormir, bebê A cena que você queria ver Vou até o fim do mundo por você Vou até o fim do mundo por você eu gosto tanto de te ver sorrindo É o meu paraíso Eu gosto tanto de ver você sorrindo Não, não foi a Emily que roubou meu coração Foi a Katy, Katy, fã de garota que escreve histórias E eu aqui escrevendo uma canção pra ela Pra dizer que eu gosto dela Ela é minha Cinderela, tudo de bom Ela, ela, ela é maravilhosa Ela é minha Cinderela, tudo de bom maravilhosa Não, não foi a Emily que roubou meu coração Foi a Kat Kat Blanche, garota que escreve histórias E eu escrevi numa canção pra ela Pra dizer que eu gosto dela Ela só dela Meu coração é só dela ah, ah, ah, Oi paixão, eu quero só dizer Que eu amo só você teu sorriso tão sincero Fica com você o que eu mais quero Fica com você o que eu mais quero Vou até o fim do mundo por você Vou até o fim do mundo por você Eu gosto tanto de te ver sorrindo É o meu paraíso, eu gosto minha carta de fã de garota que escreve histórias Eu aqui escrevendo uma canção pra ela Pra dizer que eu gosto dela Ela é minha Cinderela, tudo de bom ela Ela é tão maravilhosa Ela é minha Cinderela, tudo de bom ela Ela é tão maravilhosa